аллахсул қадар буго нитлер иман атлу стоп хуби нитлер ачха нитлеса как аралма хат как балцбе аманту биллахи ва малаикату кутуби грикунар ша аманту биллахи обашуньо дица иман шола аллах саги зинги малаик забадыги аллах малак забадыги аллах султ аххаздаги аллах аварак забаздаги қадар алдаги или хебжу нитлер имби хор обашуньо дица иман шола қадар алдаги шлик абук ахеб қадар ялшуни кеш абук Элсэнги нийтлгүй нийтлэсгүй анхгүл мэхэл нийтлгүй нийтлэс чол мэхэл тинг айдад бүгүнги алагав жубугу нийт иблис ал көзги күн бүкизги гүкүн ат чайна нийт гэрэхүн убуг көзэрс иблис ал туха нийт нийтлэсгүй анхгула гадар ол гразил хийчгүй нийт нийтлгүй нийтлэсгүй анхгы нийтлгүй нийтлэсгүй чой хэбуг алас уу гадар ол бүжүнгүди Итлэр например сахаду нийт нийтлгүй нийтлэсгүй анхгас кан хаду шижбуг үнколе нийт ат чайна лагур бич өнгөн ат чайна шижөле депрессия багаарон цогодишүүн замкнутый тлүүн чинги адамас аранеч дун абун адинго тлүүн нилхаг дүния дүниас гэрак он адам дасрак он кино бүрихун дун адамас аранеч он гов састайны тлүүн нилхаг лагаб састайны ножод гилхамукине биш шунга иблис алтад халт хабулеп Монголда кезавлгол Монголда кармих бүгөт дур Алла сул кадар алды разил хунгути Алла сул кадар алды разил хунгути бүгүн этлер куфрал нитл индес бүгүжү Одар этлер нитл чинги амалги хабул хатинги ани тед наоборот аллас шибин абловуги аллас абловугу жуугил нужгун кирхун нуж ругуниги жинда киногу рауна жинда киногу бикхула жинда киногу лхала абун зингиги абло цогиги аят халбугу абла жуу ножода агардугила ножор халан нитлер халан аремна артеринге битсат бидурухум мозгават охрак аса алхаб бидуро хинадас ки жив ножода агардугун абловугу аллас нитледи хан нитлед кочин бевар аллас киногу бихула аллас киногу хала нитлер экетлуге бихала нитлер састенеге аллас хала хелдогу аблов нитледи аллас бутуле аллас харун махат аллас ки абловугу ножосе жинди харе жинца жав хабил абунха аллас ки бутулмун нитлосе харизе нитлосе тамизе нилцинге ачайнал канцис бевар эленетлевубар аллас абловугу жинда халил нуж кинругели ножор састенеге жинда халила тинги жинда ножос абулжоги раунила жу ножот близа кугил ножор халабуги яромни артериал дасаги хебгу шинжуги нитлетун нил ачайнал пантлоруго иблис алхуқе корди иблис алхунух фишлобуго об ачайни нитлет бачумал итлер бет эрхад иско алахи қана об тинги разум об эмоция хаду тланчкуна разум включитебис кол тинги а шижабора сёрона букуна рекел унти ту სასენ ფიკა ბუკუნა რო ჩუჩარის ბოტყა ყაიდა ბუკუნა ებელ ისუგი ჩუჩარიზ ყულარო ძინგი ვუდოზავზი ჩუჩარიზ ყულარო თუ ლეთან ქიზგორენ ტადინ აბუნ ჩუჩარიზ შიგი ჰეჭო იმახლ ჩიბხან ოჯო ცაბილებ ნოჯოც უიდინინი დუნჟორ ნუჟგორბა კაკბალა ჰულა კაკვალ მიხიქსო ადელ უნარიშხა ანა ღოდინ მაკათკი ჰანჩრა ჰუ ნოჯოც ნოჯორ გურაკ ჩუჩარო ნუჟ ალაჰასი ალაჰასი ბოტულილა ოსუნ უცი კუტულოჩი ფასტანი ოსუნ უცი კეტელო კუნჩი ბოტულილა ალაჰასინ აბლობუგო ალაჰასკი აბლობუგი ჯინდი ჰარელ ჯიცა ჯავაბ ჰაბილი ჯინდი ხონ აბრაშა ცა ჰარელ ნუჟ აბლობუგო ალაჰასი ვობუ შინჯოგი თუნ ილცინგი იბლის ალკანჭიჭუნ ალას რუსინკო ჰალბიქნო ჯოცა ნოჯორგო ცორი კეთლობინ ცო ზაჰმალ ბაჭარმა ხალ უნ ადენოგონ ადენ შეჭმი კეთლობინ უნ ალას ხონ აბრაშაც არეცნო ბიჩან თეცო ოსე ხონ რა ნოჯოცა ნოჯო ჩქლიონ კოცვიქსი სასენ ჩუჩუნ კოცვიქსი ნოჯოცა ნიტლ ვერუში ჩააზულ რაკ ალე რაჰათ შოლილა ალაჰ რიხსიალდაშუნ ალაჰ რიხსიალდაშუნ შოლილა ბუსრონ ჩიეს რაკ ალე რაჰათინ აბლო ალას ყურანალდა